но где-то я прям вот... Где-то я вот, вот так считаю. Да, да. Вот, ну, тройки, да. А вот теперь попробую да, просто переворот локтем. Ну-ка. До свидания. Но. Ты опять отводишь руку ты отводишь кулак. Вот то, у тебя локоть, кулак уже эту амплитуду умеют делать. Сейчас вот ближней дистанции, попробуй сейчас вот даже не просто кулаком, да, вот не распуская кулак, же локоть напряжен. Вот попробуй прям сорет, прям плечом сразу, вот сюда в лапу плечом ударить. Вот и все. Сейчас удобно было? Как локтем. Локтем ударить. Да, да, да, да. Но плечом. Да. Теннис, речь. Вот отсюда, вот то, что сегодня делали. Опущен подбородок, прошу тебя. О. Туда плечо. Во. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот сейчас смотри, что произошло. Я чуть руку поставил, и ты сразу начала до удара, начала уже пытаться кулаком попасть куда-то. Вот ты куда смотришь в эту точку, ты туда уже бьешь, уже программа есть. Просто начни, не отводи руку никуда, ее, она сама пойдет. Она у тебя уже вот туда сама пойдет, потому что ты сказал сбоку да. И уже даже не столько ты локтем делаешь, туда твое плечо пошло. И вот это за пазика бы локоток назад. Это как бы подготовительное действие твое. Просто не, раз, не разогни, главное, вот здесь. <coughs> вот отсюда. Вот с коленочка. Да, да, да, с коленочка. Ну. Ай-яй-яй, рвешься. Продолжай до конца. Ты еще не ударил, уже забираешь. Оп. Да, только я, я прошу, чтобы ты перед ударом прям выдохнула. Перед ударом даже. Вообще перед, просто раз, смотри, такая, вот увидела лапу, не торопись ударить. Мы с тобой как раз здесь и тренируем зрительную реакцию и мышечную реакцию. Не торопись в этом мгновение ударить. Вот увидела, что лапу поставила, и прям выдохни, раз, вот такая, фу, и ударь. Прям вот выдохни и удар. Знаешь, такая расслабила. Прям вот расслабься перед действием, чтобы тебя не было. Да, прям расслабься. Вот, вот прям поймай такую, что вообще как обмякни такая, мягкая стала. О! Как тебе ощущение? Угу, То есть ты учишься не напрягаться перед действием. Ты учишься, что тебя не видно будет. Вот мягко, мягко, мягко, мягко. А теперь добавь бедро за собой. Плечо пошло еще больше, Навалились навались. Нет, нет, нет, нет. Ты начал переворачиваться. Смотри, я бью туда прям и добавляю таз, потом пятку. А ты пятку уже, то есть как бы пятка за тобой пойдет. Mm То есть за ударом у тебя масса пойдет. Туда, прям в меня. Нога левая, меня боком, где? Вот. Во. ну туда, плечом. Еще. Вот это оно. Understand? Вот это локтем почувствовала? Где так бьют? Пенстаки, да? Как в тайском боксе, да? Мой тай. Кстати, дружественная организация тоже. I Life Muay Thai, да, канал называется. Вот там как раз локтями более-менее. Я просто не сильно разбираюсь в этом, но очень схожие действия. Что мы локтями бьем, локоть идет, движение локтя. То есть не локоть, но кулак. Вот если кто увлекается тайским единоборством, то может посмотреть. Айлайф мой тай канал. Там с локтя больше, чем я, покажут. Ссылку в описании. Да, ссылку в описании. Всего доброго. До встречи.